جماعة السلام عليكم رسول أمين رسول أمين الله تيما كامنا إبيا من بكاتوم الدنيا دلاهرة الفرما سيد الوجود إمام المرسلين مزونا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمى سلميني لمالكي سأمشي لطه خير فير ومالكي إلى خير ناس خير من وطئ الثرى وخير نزار خير حي وهالك محمد مامون السماء رسولنا وابت له نفسي وكل ممالكي يرقني ذكرى صراه بمكة وقد كدت أسري أو سريت كذلك وعليك السلام أجي فايزة ديانا دي إسا شعي إسا سبيت النغيس قلت بروحي أقتفي جسم أحمد فتم لقاء بين ذين هنالك تلاشى الروح بالجسم فانيا صفى لي وقتي فيه بعد تهالكي نبي كريم أكرم الله خلقه ببعثته رحمة لناس وناسك من الكفر والإشراك حرر داعيا إلى الواحد القهار هادي المناسك وأدبه للصير الذكرى خلقه وشفعه في الخلق رب الملائكة وكل شفيع رسول فإنني مقدمك دارك العبد دارك كل شفيعا يا رسول فإنني خديمك دارك العبد دارك وكل شفيعا يا رسول فإنني خديمك يدعو دارك العبد دارك فأليت لا أنفك أخدم دينه ولو واجهوني بالعذا والمعارك ya invite friends za mu fara kenan harami wa innani munaniqa man ja'ana bil manasiki وبثي وحزني أشتكي لخالقي بأمن المقفى مقتفى كل سالكي وبثي وحزني أشتكي لخالقي بأمن المقفى مقتفى كل سالكي تكاتنا أجناب الضلالة صوبنا ربي أشكر فهو خير مداركي كدأ بك ربي حقق النصر عاجلا وقد بلغ السيل الزبا فلتداركي بلالتي قبلنا وعليك السلام إيه. مزينا جنبك نصرت إلي شكرا حميته بردت نيران المباركين تلمس موسى البحر وبعده على به حياة الملائكه ولقت لموسى البحر روح بعده ولوت به حياة الملائكة بحقك فانصر طارعا متشبثا بأذيال خير الخلق نجل عاتك عليك صلاة الله ثم سلامه بمن سراوتا سراوتا سراوتا خير رب ومالك في جنب قبيس من حراء إنني أنادي مجيبا باسطا ماسكي بجنب قبيس من حراء وإنني أنادي مجيبا باسطا غير ماسكي جنب قبيس انحراف إنني أنادي مجيبا قاصدا غير ماسكي فهب لي حياة ما حييت كلمة ومن بعد للفردوس فوق الأرائك تكفيني البلاء هذه تكفيني روما هذه روما a wasa lemu a wasa lemu وتكفي شرور الانس والجن كلهم بي الظلم من كل حالك عج بست حياتي تحلو بالمحبة والتقى وموتي يحلو بشهودك كذلك أسير ما لها بالجذب سالكا سبيل المقفى بين سبل هالك فهل يا ترى أنا نسير بطيبة ونمشي بجد بين تلك المباركين عجزك يا عمر أنا ناكي ما zaki hajiya zakiya amarya na matan zaki sanda zuwa Hajji best eh, binda na ganka binda ku nemo min sakatare na ji yaron zaki istiqama dawa na ganku welcome wallahi ثم سلام تملكت قلب الدار غير مشاكي فصلاة الله ثم سلامه تملكت قلبي الدار غير مشارك دعوت إلى الدين القويم مقوما تواتا بواتا بالظبا والمعارك سمع أدمو ناغنك استقام الدعوة مؤمنا وشببتي نخوض غمار الليل من كل حالك Wa alaikas salam Junior Chota. جزاهم إلهي Junior Alasan كل Chota sanda خير zuwa. وإنه سيعصم من كل قتل وفاتك Shakur sanda zuwa. عليك Junior الصلاة Chota na ganka eh sanda zuwa. والسلام فقد طبت نفسا بربوع ابن مالك عليه ما ليل Allah kiyaye ka Haji Best Roma. Haji Best, Haji Best, Haji Best, Haji Best. A wasa lemu. Jina Chota kaga a wasa lemu ko. Haji wa Canada, Ya Rasul Ta'ala. Haji best, Haji العالمين تعالى خادم كندا يا رسول تعالى تعالى يا رسول رسول إله العالمين تعالى خادم كندا إسحاق حكيم محمد يا ريما تمام خديم نادى العالمين تعالى خديمك كندا يا رسول تعالى خديمك كندا رسول إله العالمين تعالى خديمك كندا يا رسول تعالى رسول إله نعم تجيسس إيه lockdown jesus na ga jesus na ga ka yi secretary na junior yaro zaki secretary na junior yaro zaki allah kiyaye mini kai ta'ala da ya rasulu ta'ala to na ganka sayyadi barmasi isa baffa na ganka صديق نادى رسول فلا أرى فقيرا إلى غير إله تعالى من بأقصى الغرب يدعو محمدا وليس من كلو كلو إيه Who's your son, Nick? I'm your son. Okay. Now saidu na ganka yi na wake na saidu ah, ajiya fari da musa sanda zuwa sanda zuwa sanda zuwa wani of eh, ajiya fari da musa jama'a kowa zo ya share mana wanga program sannan mu fara eh, awasa lemu eh, awasa lemu ba don muna zuwa mun wasa lemu a ah, ba da muna zuyi ba da mun wasa lemu na ganka wa alaikar salam prince imran gaya lari muniru na ganka ye. Eh. lari muniru ahmed na ganka prince imran gaya manija na kenan daga kasar london نيلي أزهري ناغن كي بحي قد ثبت بنعمة وإني كشاس قد أروم نوالا قد خبت بنعمة وإني كشاس قد أروم نوالا في كل حي قد خرجت بنعمة وإني كشاس قدره لا علينا مقدارك فبك مصطفى برايا لا يخاف زوالا فابو على مقدارك فبك مصطفى برايا لا يخاف زوالا واشمل أصحاب النبي وآله محمد مصباح آه، آه، عبد الرحمن ناغن كي أصحاب النبي بارك الله آمين Kulu kulu wai she's my boy abubakar musa bala na gankaye. Eh. to jama'a salamu alaikum rasulun aminin allah taimaka mana ya biya mana bukatun mu duniya da lahira alfarman sayyid al-wujudi imam al-mursalina manzona muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to jama'a za mu fara wanga program kenan lokaci ya kai da za mu fara wanga program kowa ka zo ku share mana wanga program ga uh, friend list na ya cika hisa kan pejin ga zaka ga programs daban-daban da muke yi shi sa an ka zo kawai ka like page nan ka like page nan ka eh, ka follow zaka follow mu kenan shi sa kowane program mu yi insha Allah ka ka ga wannan program nan da za mu yi alright in Allah kai mu gobe muna da uh, sunan shi nan for contestant da da su tsaya a wannan program ga da muke yi a abdul idris na ganka eh ah na ganka <laughs> komanda komanda komanda ikon allah sadiq na ganka yasa insha allah yau muna da contestant fudu da suka tsaya mutane hudu to hudun nan ibrahim yusuf na ganka mutane hudun nan uku mutane najeriya ne daya mutumin ghana kamar kan da muka yi magana duk wanda insha allahu za su uh, za su win zai tsaya ma garin shi ne gaba daya ga shehu na gaba daya shehu gaba daya sanda zuwa shehu na ganka Sheikh Hussein sanda zuwa sanda zuwa sanda zuwa to jama'a akwai waka na Rasulun Aminin for married women domin this uh, program ga yana zuwa mana ne from uh, Rasulun Amin for married women eh, su suka organize wanga program ga shi sa koyaushe za mu fara wanga programin ga muna buga waka to da mun buga wannan waka kowa san kaman a'a programin ya fara kenan shi sa jama'a a saulare mu to shi dai Hassan Jara, Hassan Jara. 谢谢 matan aure yan aljanna To jama'a salamu alaikum rasulun aminin for married women matan aure yan aljanna to jama'a <clears throat> insha Allah kaman kanna muka gaya muku mun fara wanga kowa ka zo kan program ga don Allah ka share ka invite friends ya so a zo a duba a program ga da muke ciki mun fara wanga program ga insha Allah da mutane talatin to first program na mutane 16 suka participate wanga program ga mutane 30 30 mun samu mutane goma daga Nigeria mutane goma daga Ghana mutane goma daga Ivory Coast Cote d'Ivoire suka zo shi yasa wayanda suka qualify suka fara wanga program muka fara wanga program da su mun samu mutane 16 suka yi to after mutane 16 sun participate Ajiya Mira na ganki Uh, uh, ajiya salama tawari after mutane 16 ga shi muka zo eh, wanda suka qualify to next coming week su ne suka eh, next week in shi su ne mutane 12 to after mutane 12 last week mutane 4 suka uh, mutane 8 suka qualify suka uh, participate sa'annan last week na mutane uh, sunan shi na 8 na akwai uh, biyar ciki mutanen Najeriya ne uku mutanen Ghana amma wanda ya win wanga uh, program ga suna shiga uh, musabakan ga da muke cikin ga rafari na ganka yi ya tsaya ma garin shi to amma last week mutane takwas mun zabi best four to best four ga da su za je finals gobe insha Allahu to cikin best four muna da eh, bari ga na su mutane best four mutum ɗaya ne kawai mutumin Ghana mutum ɗaya kawai ne mutumin Ghana sauran duka 'yan Najeriya ne insha Allah sauran duka 'yan Najeriya ne muna da Swala Misbahu shi yana stand for Ghana Brian na ganka yi eh Swala Misbahu shi mutumin Ghana ne sa'annan muna da murtada uh, abubakar argungu shi ma mutumin najeriya ne sa'annan muna da ajiya amina awal azari ita mutumin najeriya ne lagos sa'annan muna da ajiya aisha yusuf mutumin najeriya ne tana eh, mutumin najeriya ne abuja to kamar kan da muka yi magana insha allahu wa'yan ga mutanen ga duka kowa ya win Uh, in ajiya amina ajiya aisha uh, argungun in su suka win suna stand for nigeria ne Salam Isbahu shi yana stand for Ghana. Heza kaman kan da muka fara yanzu insha Allahu za mu kawo candidates na duka amma before then za mu fara kawo malluman nan duka gaba daya. Za mu fara kawo malluman nan eh to farko ina gani uh, malam abdulrashid in yana kan layi shi muka saba kawo shi da farko bisa muna kiran shi in yana kan layi za mu fara zuwa da shi jama'a kowa ya zo a to ga honorable honorable bala mai kankan eh honorable sanda zuwa to kaman kan da muka yi bagana za mu zo da mallumman nan eh honorable sanda zuwa uh, insha Allahu kaman kan da muka alkawali wanda uh, ya win first second third fourth kowa na da nashi prize da za a bashi to jama'a daganka Haji Mustapha kowa ya zo don Allah ka share mana wanga program gan ka zo kuma ka like ka like wanga page ga oh, mala ba mu gani barin kati college ko ba jama'a ku yi kuna na neman eh, all alright to za mu fara kira malaminmu ina gani shek malam ma'azu agege yana kan layi eh to muna kira to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a malamin mu ke ga ah, babban shehunmu malam umar Adam Sulemana, Chief Imamun Alil Haq wal Istiqama a kasan Ghana duka gaba ɗaya kenan. To assalamu alaikum Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To Shehu insha Allah week ga muna cikin uh, sunan shi nan final week. Ko da yake gobe in Allah ya kai mu za mu zo zuwa ƙarshe. To uh, farko dai ina gani za mu sake dawowa da kai amma za mu baka minti biyu ko da karbana addu'a ya so mu sake zuwa da kai Allah ya tabbatar mana da alheri. Amin. Allah ya karba azumin mu, ya karba ibadun mu. Amin. Allah ya karba sallolin da muke tarawih mu da tahajjud mu duka baki daya. Amin. Irin wannan hidima da kuka yi shirya shi cikin wannan wata Allah ya ba ku ladan shi da ku da waɗanda organizers duka. Amin. Da waɗanda suka yi share duka Allah ya biya. Amin. da duk masu sauraro duka Allah ya biya sannan da iyayen yara duka Allah ya saka da alheri Allah ya bamu wannan eh, ladan wannan wata rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mun gode malamin mu chief imam alil haq wal istiqama a kasan Ghana duka gaba ɗaya kenan yana cikin jejisin da suke eh, muke tare da su a nan to ina gani malaminmu Sheikh Abdulrashid muna kiran shi yana calling yana mu shine wanda ya kamata mu zo da shi yanzu malamin mu na ahli sunna wal jama'a eh, salaf kenan shi za mu zo da shi a kasan Spain to shi ma yana cikin jejisin nan muna da mallumman mu uku da za mu zo da su sa'annan Ah, yanzu yana ringin yanzu yana ringin to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. wa alaika salam shehu kama gana cikin mota wa alaika salam wa rahmatullahi ta'ala wa eh, magana. to shehu ah, za mu fara za mu fara programin kenan da mun ba eh, eh za mu baka eh, minti za mu baka minti biyu kawai ka mana addu'a she mun sake dawowa da kai eh. insha Allah ce ka samu wuri mai kyau ka saya saboda yau question za mu tambaye ka sosai shehu eh to ba da mu alhamdulillah رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا illa الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي amri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ubangijin Allah ya sa wanga abun da muka fara yau ya zama ranar karshe Allah ya sa mun kare shi lafiya amin amin sannan wanga annoban da muke ciki muna roƙon ubangijin Allah ya sa ubangijin Allah ya gudanar da shi kafin wanga bakwai ya kare insha Allah Allah ya sa abinda za mu yi ba ba hida a cikin lamarin za mu yi su ne tsakanin mu da Allah Allah ya kara ma yaran ilimi su kuma da za su participate ubangiji Allah ya sa mu wani su albarka mu kuma Allah kiyaye mu da jeje na son rai Allah ya sa malum mana da yanni na gizo Allah ya yassare musu lamari ya sa alshe su mu fadi gaskiya mu tare saboda Allah numan da zan saya kenan Allah ya kiyaye mu amin amin amin shehu mun gode mun gode sosai mun gode to assalamu alaikum to malaminmu mu kenan malam abdulrashid uh, shi ya sake number shi ko da ke old number shi baya aiki uh, saboda ya stay more than five months ghana shi sa uh, shi na spain wai an cut shi sa yanzu number ghana yake use alright good to za mu kawo malaminmu mu shak malam mu'azu agege al sunna tarikat tijaniya sufiya eh insha Allah shine wanda zamu zo to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya shehu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. to ya shehu zaki zaki ya himma lafiya kalau shehu lafiya kalau shehu eh to shehu muna roka lafiya kalau lafiya kalau shehu lafiya kalau Shehu muna roka da ka a doki minti biyu a mana addu'a mu fara insha Allah za mu sake dawowa da kai shehu Allah yadda. to babu laifi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين amma ba wannan ah, musabaka da muka suma Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon kai da muka suma da basmala Allah ka sa mu gama da alhamdu da alhamdulillah sannan jama'an da suke taimakawa tun daga iyayenmu mata na rasulun amin zuwa kai ya gayya uban tafiya a sarki zaki mu Allah saka muku da alkhairi dukiyan da kuka ci kuka ta hidima da shi Allah ya mayar muku da miliyoyinsa bayan haka nan kuma waɗanda suke taimakawa da kuɗin su irin su rafari da sauransu Allah ya saka musu da alkhairi sannan judges dan uwana judges tun daga malam Abdul Rashid zuwa malam Umar ana Allah saka musu da alkhairi Allah sa mu yi wannan gama lafiya mu gama lafiya addu'a da kuma malumma wasu ka Allah karba mana wannan karshen azumin Allah ya sa mu dace da lailatul qadri kuma Allah ya sa mu dace da lailatul qadri na zahiri da na batini wannan kuma ciwo na corona Allah ya sa mu ji an ce dukka an samu magani sa kuma ya bar duniya gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malamin mu kenan shak malam muaz agege ahlus wal uh, tarika tijaniya sufiya to jama'a insha Allahu yau za mu zo da uh, ya sunan sun ga board members junior zaki saidi rahun saidi badamasi jama'a kamar kan muka gaya muku insha Allahu vote yana count sosai vote yana count sosai sosai sosai sosai mu suna ba mu su amma zaka yi kaga malami ya ba uh, uh, almajiri wala Allah 20% wanga ya bashi 20% wanga ya bashi 10% kaga yana da 50 kenan to amma wurin vote yana da 50 kenan she wani yazo wala Allah shi ya samu 30 wala Allah wurin vote nan wurin vote nan she ga ya samu maybe 40% shi gaba daya to kaga ya 70 amma wanga wala Allah 10% ya samu wurin vote to kaga vote nan yanzu ana ganin kamar ya samu mark sosai wurin judges amma vote nan ya cut it off shi kaga ya fita shi yasa vote nan yana count sosai to amma kan da suke kidiya vote su gaskiya Allah ban sani ba kuma ba zan iya in ba ku uh, labarin kan da suke uh, suke kidiya sun nan yana kan board members tsakanin junior zaki da saidi rahun da kuma saidi badamasi to suke count wannan votin su ne yasa za su zo su explain kan da suke yi uh, insha Allah kan mu manta muna da honorable Bala mai kankan Rafari secretary mu na wanga program wanga Ajiya Ahmed Jawariya ita ce secretary kan wanga program wanga da ake yin ga sannan uh, programin ga ya zo muna ne from uh, rasulun aminin for married women matan aure 'yan aljanna allah ya saka musu allah ya saka musu uh, junior zaki ban sani ba ba same shi ba muna kuma sake jaraba masa ajiya wimfini tana cikin uh, rasulun aminin for married women waɗanda suka taimaka aka hassasa wanga programin ga cikin azumi watan ramadanin ga da aka shigan ga matan aure 'yan aljanna rasulun amin for married women to su ne wa'anda suka taimaka aka hasasa wanga programin ga to allah ya taimaka musu ya kuma biya musu bukatunsu duniya da lahira alfarman annabi da kur'ani to jama'a muna kira board members nan kamar kan da muka ce <laughs> natal faruk organizers kuma gaba daya kamar rafari to ba mu same shi ba bari mu kira sai dira rahun mu gani mun iya mu joinin shi sai eh, jama'a ku yi hankuri jama'a kowa ya zo ya share mana ka like page nan eh page na akwai baba da yawa da ake to ga sai dai rahon barin kawo sai dai uh, ah, junior zaki jama'a mu yawan hankuri wa alaika salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna muna tare da kai ina zuwa ina kawo junior zaki uh, ake kira na ku yi da sai riba da masi na a na na ku yi hankuri na domin vote nan ya yi very important vote nan ya yi very important shi sa ha good to uh, sauran uh, ya sunan shiga sai riba da masi ya fi to jama'a wa alaikum salam jama'a ga board members da suke tare suke mark a uh, vote nan suke zuwa suke gwada mana wannan ya qualify yasa jama'a akwai <laughs> wani ma na iya bi na inbox shi zo zana mini wai yes yes amina inbox mai she biyo ne to yanzu ni ya zan ya zan ya mark irin wanga vote yasa inda kun ga wani ya pass to the next level wayanga su ne in me shi bai je ba su ne to amma ina tambayan ku da na so ku introduce kanku sa'annan in tambaye ku questions da nake so in tambaye ku sai di modibo Allah kiyaye ka shehuna to da ku introduce kanku sa'annan mu fara tambayar question bismillah duniya bara bismillah to salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ni ne duniya yaron zaki as member of uh, organizing committee insha Allah mu ke duban yanayin ni da ni ciki ake duban board da ga board da yan uwa na suke tare da mu isa ni ne Junior Rosaki to to sai ni Rahun muna ka. Na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana rabin muhammad daga nan agege lagos nigeria ɗaya daga cikin members na kwamiti organizing kwamiti da muke in charge na duba counting votes da kuma tafiyar da al'amura dai na wannan um, competition da shi jama'a jama'a yi jama'a ladabi ne ba sunan shi rahun ba yawancin yaran da ke karatu na almajiran shi ne sunan shi malam malam Malam Rahun, Ustaz ne, Ustaz ne kuke gani na ba sunan shi Rahun ba, ya yi ladabi ne. Eh, to muna jin ka shehu na sai ribar masu. Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana eh, Isa Abdulmutallib Badamasi daga nan Lagos, Nigeria. ina daga cikin ɗaya daga cikin organizing committee na wannan musabaqa mai albarka Allah dai ya ba mai yardo sa'a ne muna da abin kenan <laughs> to jama'an ji su dai ko shi da gashi malami ne babban malami ne kun ga na farko junior zaki professor ne kowa san kamar ya ci buku ya yi school sosai wallahi sauran kuma mallumma ne sosai wallahi mallumma ne wanga sai di barmasi yara da suke karatu a makarantar Sheikh Abdul Wadud Harun Sise yaran Hifzul Qur'an shine malamin su wannan na shida na gani kuma sai ne rahun yawancin yaran da ke karatu nan ga wallahi almajiransa ne wannan kuma na shida na gani eh, to abin da nake so mu tambaya ne yawanci mun ga kaman eh, judges na iya ba da marks shi ga mutum eh, cikin wayan da suka judges na iya ba mutum marks shi ya samu kaman almost 57 ko kuma a 59 to 59 kana gani just half half maybe one one percent ko half percent ya rage masa ya samu 60 amma she kaga wani ya zo wala Allah vote shi duka 40 amma abin da ke ban mamaki she ga ya qualify to next level to ya max na ya vote na yake count vote na ya bari ya je ko dai ban gane ba ya ya ya ya ya ya ya irin wayan su kara gani kaman judges nan sun ba su max sosai amma ta yaya suke fail ina son ku explain muna ani izini to bismillah bismillah na'am abin yake yanda aka yi bayani tun farko maki ne gaba ɗaya 60 ne a bangaren grade school da yana da maki ashirin ashirin sannan kuma akwai 40 marks wanda um, shi ne muke duba ɓangaren goods to abin da muke tun da aka fara wannan competition din musamman sanda suke da yawa shi ne. idan muna neman misali mutum goma sha biyu su yi qualify sai mu duba makin da judges suka bayar sai mu zaɓi based on makin judges top 10 wanda suka fi kowa yawan maki a ɓangaren judges to wannan suna da automatic qualifier saboda karfin power din da aka ba wa judges to sauran da suka saura sai mu duba su wane ne ke da highest boots a cikin waɗanda suka saura mhm. tare da makin su kuma ya ɗan ƙara support din su to a haka za mu cire last two ɗin da muke nema. Na'am, to haka abin yake tafiya each and every stage, each and every stage har aka kai inda aka kai. Na'am, na wannan final din duk da tambayar bizu ba tun tambayar shi ma za ku karanta da wannan bayanin. To, a Junior Rozaki question ga zan tambaye ka. Eh, eh in ji 'yan Najeriya sun ce Ojoro, eh, sun ce cuwa-cuwa. eh, still kuma mu 'yan Ghana mun ce 419 kuma wanga 419 ma baki 'yan nigeria su ne. To, 419 <laughs> nawa kuka yi ciki? To, eh, gaskiya eh, alhamdulillah eh, malumbu gaskiya sun zo muna da yara wallahi su like they are wonderful. akwai fatin da zai kai gaskiya shi an yi tuwatuwan wadansu su fita cikin a ga program ya iya gaba ba ba gaskiya yaran nan da suka zo duka a inda ya da da sauran ne an ta kewaye kewaye ba a kare program ba don wadansu kan a duniya um, ba da ma ko eh abul abbas abul abbas kamar kare kamar wani bawa Allah na akwai ilimi sosai amma ya kai wani bangare dole inda ya kai nan abu wani abu kadan bai bai mai, sa ya ce out so in sai ka kare kamar eh, some state fatiha da ya ce a ce ta fita cikin round of 8 na ma ne. amma an duba ne aka dan wani maintenance kadan kadan aka ga gaba ababe har sai da doki ta qualify to irin tuwa wanda ake yi a yi kenan an aka yi da inda aka kai yau bayani cikin ah, a zan tambaye ka kwashi shi shehu eh. da suka ce wai sun yi wai an wani an duba vote nan vote nan aka duba ma mutane ya tafi ya dace ya dace ya bayani tun eh, ya. Cewa bayan maki root din nan yana bala'in count kamar da kai ma ka yi bayani a hmm. ka yi wannan bayanin cewa idan mutum ya samu maki misali ya samu 20 20 ne ya samu 10 na wurin hmm. sai ga cikin iko Allah votin sai ga ya zo votin sai ya kuci gaba da ya ji 40% gaba da kaga wannan automatically zai yi ya ji na round ka gane to maintenance da kin biki nan ba wai wani abu ne aka yi na wuri wuri za ga wani lokaci mai shi yana da vote vote shi ya count sosai ya fi wayan da masu samun makin sosai to yasa aka cewa vote okay wato wato wato in kan da kake explain wato kan da junior zaki yake magana kaman abul abbas hakan ga yana da ilimi sosai kuma jeji sun ba shi marks sosai amma vote nan ya vote nan ya karya shi kenan wato ciwatuwan kenan eh, in ka lura in ka lura eh, fatiya lokacin votin da ta samu ya wuce misali tun asabar da ladi still ana vote kanta ana ta vote a wannan ya sa lokacin vote ya ya wuce misali sai sa dole vote ya count a kanta sai sa ga ce kuma ita ta fi kowa vote a lokacin okay wato fatiya ta yi farin jini ya fi kowa wurin wannan lokaci eh, a wurin vote ba a wurin vote gaskiya to yanzu last question da zan tambaye ku shine insha hmm. Allahu gobe da mu je finals wato a maganan ku cewa kaman tun yau vote ya fara Wow, <laughs> ah, ba a ah, ba corruption ba ah, wato kuna nufi okay okay na understand ai ai kai kai ka jin Hausa kaman su yasa kaga su hausa na yan Najeriya na understand yasa kaga Hausan ka kai kuma kana ma yan gana yan gana na jin shi kaman eh ga yan Ghana jin Hausa sosai domin Hausan ka yana nauyi wurin gana. to amma kaga a wurin su in an ce tuwa cuwan nan 419 kenan corruption kenan to ah, eh na zuwa a kwana ne a kusa kusan gaskiya daban-daban ne <laughs> okay to insha Allah wato kuna nufin cewa kamar gobe Allah ka mu finals da zamu je gobe nan wato vote ya fara count tun yau kenan insha Allah sai Dino ya kamata mana bayani kuma eh, eh, ya yi karin bayani akan wannan eh, eh ina ah, ina zuwa ina zuwa wato kuna nufin vote ya fara count tun yau kenan okay shi in Allah ya kai mu gobe yau misali mutum daya mutane kaman thousand suka vote mai kan kuma ga 60 da judges ke da shi ko kuma mutum daya mutane 200 100,000 suka vote masa she yanzu ya za ku ku mai da wanga 1000 ga kan muna neman 40% ya za ku bari ya zama 40% No. yadda abin yake sarki zaki hmm. duk yadda aka yi kamar yadda yake sani duk yadda aka yi vote ba zai wuce 40% ba ba zai wuce 40 marks ba to idan muka kirga votes muka samu adadi akwai adadin da muke so ya kai idan ya kai wannan adadin to wannan adadin is equivalent to 5 marks eh, equivalent to 5 marks da in ya sake 5 marks okay to sai kuma mu cika gaba da kirgawa idan muka sake samun wannan adadin kuma mu vote din ka kai kadai to sai kuma yanki another 5 kaga ka samu 10 kenan yi hankuri yo yi hankuri yi hankuri vote nawa yake ba da 5 marks duk da wannan personal ne tsakanin mu um, um, board members amma tun da ka matsa a da shi eh. idan mutum ya samu up to 30 votes mutum talatin suka ɗau votes to wannan talatin gaba ɗaya is equal to 5 marks okay okay okay idan ya sake samun 60 to wannan 60 din is equal to 10 max 90 sannan ya kai 15 to haka makin zai ta tafiya amma a the same time in makin no matter grades din da aka ma idan makin ka yadda ya kai 40 ba za ka wuce wannan 40 din ba ka ka gama grades iya kai shi 40 max kamar yadda duk kokarin da za ka yi a bangaren judges ba za ka wuce 60 max. ba okay okay okay okay mun understand to uh, amma amma vote uh, judges ku mini gaskiya sakanin ku duka ba ku da ko ba ku da favorite cikin yaran yaran makarantar nan wannan good question ne amma su fara amsa ni zai bayani ko ko an yi izini to a sai shi fara bayani to wannan abin eh, finalist din na akwai sirri a ciki sosai wanda wallahi abin ya birge ni sosai kuma karshe idan an duba duk wanda ya ci ɗaya ne duk wanda ya ci ɗaya ne saboda mu fara ɗauko su ɗaya bayan ɗaya eh, na farko akwai eh, argungu sai mu tada argungu sai mu tada argungu almajirin professor ibrahim makari ne mhm, mhm. professor ibrahim makari kuma duk wani ci gaba da ya samu duk wani abin da wani nasu zai samu su kamar mu ne muka samu ya hankuri na za ka ka ci gaba na ga 'yan ganan nan sun ce wai da a explain musu hausan da yin nan 'yan ganan nan abin da suke nufi cewa kaman wai in candidate guda in ya samu 30 marks to shi ya ce kasar naje sun ce 30 to gana mun ce 30 eh, marks wai ya samu 30 marks to 30 marks nan is equivalent to five marks kenan shi yasa in mutum guda uh, sorry 30 votes eh, na gode 30 eh. votes nan is equivalent eh. to 5 marks an 60 10 marks kenan in ya samu 90 15 in ya uh, shiga uh, uh, 120 yana da 20 marks shi yasa mutum guda yana need uh, ah, 240 votes sannan ya samu wannan 40 marks kenan 240 votes ko show 240 votes sannan ya samu wannan 40 marks wurin su kenan shi yasa kaga vote yayi very very very important yayi very important to abinda suke nufi kenan to sa'an nan shi na tambaye su cikin su duka wane candidate da suka zo wayanda suka wuce da wayanda kenan da wane ne favorite suna da favorite ciki sannan aje su in zo da uh, uh, next uh, da zan zo insha Allah to bismillah sai di na na fara bayani na fara da sai motar da abubu almajirin ba mu kare ne ga in ya ci kaman mu ne muka ci eh ku ku ci gaskiya ne ku kuka ci na biyu kuma akwai sala sala in makarantar za'imul harkatar tijaniya ne shek eh, abdulwahid eh. to ya eh, shi ma ya ci mu muka ci mu ne muka ci haka ne eh sai wa aisha yusuf aisha yusuf almajirin sharif sadiq sharif abdulmajid babban gidan sharifan da muke da su a nan university kenan mhm. da wannan to su ma in suka ci a sharif a alaƙar mu da shi in muka in ya ci mu muka ci wannan competition mhm. sannan na ƙarshe aminatu awal ɗalibar ɗalibin Qur'an almadi balana shakku masu Abdullahi Ma'az ita ma ta ci doye sai sa idan an duba gaba ɗaya duk wanda ya ci mu a wurin mu din <laughs> ne dole da ci Shehu, wato Shehu dai shi malami ne, wato ya kiya ya je mu da random ka cus daya kai ne zabi daya zabi daya zabi daya wane ne favorite ka ciki domin oh, Wato, Shehu shi ya kiya, shi ya kiya. To shi ke ba damuwa, Junior Rozaki, kai kana da favorite ciki, wane ne favorite ka? To, alhamdulillah kamar yadda a sayyadi rauhan rauhun ko eh, ya gabatar. Eh. To, gaskiya ba zai shi nan ina ra'ayi, amma gaskiya ina two favorites. Favorite ka biyu ne? Wow, ok, eh, suwa kenan. Guda, guda ina so, ina wish, dan ta will. Mm-hmm. Sa'annan guda kuma partiality dan yi sabida me yasa farko ina gani an eh, aisha aisha nusu yariyar nan na bai ta shi extraordinary based on ni abin da na tara yi wow eh uh -huh. sannan partiality da nan ne ci kamar yadda sai ni rauni rauni ya faɗi gaskiya kowa ya ji don almajiran su ne in eh, nan na duka almajiran su ne mm-hmm. amma ni na fi son dan gari na gane out of <laughs> ok ka fi son ɗan garin ka gana ya kawo trophy gida wato kana nufin eh, eh, salamis bawo kenan insha Allah all right to sai di bada masu wane ne favorite ka cikin competition ga da muke yi nuna bayan bayanin zai yi kan magana sai giro a ah, ah, wannan ya wuce kai kuma kawo mu da sawa <laughs> <laughs> kana ji eh. daman daman perception din mu daya ne perception din mu daya ne ya eh. gani a wannan tunanin ya eh. gani to zan tabbatar da irin maganan da ah, amma ya riga ka kawowa kawo mana sabo abu ya riga ka kawowa <laughs> a ba a gaskiya ke faɗa to gaskiya ke faɗa amma da kowa ya san junan shi eh sai ni duniya eh, zaki ta san shi eh sai da yau ma ka san abin da ke kai kaga eh. amma kawo fasashin shi ne A ana ah, zuwa kaga yaron zaki wallahi ya, faɗi feelings shi da, da ya yi mistake da na gane sai ni rohun wallahi mutane biyu ne yasa shi na kasa gane mai sorry mutane uku ne she biyu suka fita she guda ya fita yasa mutane biyu na na kasa gane masa wallahi na kasa gane masa to amma kai kai kai amma kai kai kana da particular person da kake mini fira kana da wanda kake mini fira ba person ba person ka dai bane na guda <laughs> eh biyu ne mutane biyu ne amma ai gudan ai gudan ta fita a ah, asali guda uku ne asali uku ne asali guda uku ne kana ji eh. asali uku ne eh. yawwa to to sai di rohun wai eh. wai ran sai di rohun wai waye fi burge ga cikin wanga competition ga ba wa waye fi burge ne ba wanda nake support da nake so eh eh mutum a cikin final din nan eh kana ji amma na dai ko Allah Allah dai ba cikin daya daga cikin su yanzu first kaman wa kaman wa kaman wa kaman misali farko ala Misba da ma da tafi da mafi da biyu sisi sannan kuma da abin da kafiri da kuma ilimin Qur'an wannan guda biyu suna daga cikin favorite na gaskiya To shi ke da. Bayanin shi. Eh. Ah, ah, ka riga ka choose. Kaka please sauran ka riga ka choose. Shi ke da. <laughs> To mun gode, wala mun gode board members kenan, mun gode sosai. Zan sa wani magana guda daya. Kamar misali eh, masu voting din nan. Zagin mutum ya sai ta zanna vote kaza. Eh, doesn't matter. Za mu kawo No, it doesn't matter. It doesn't matter. Eh, eh, a ah, ji zan yi bayani ne. Zan yi wani bayani ne. A a a a na san bayanin ka. Ya hankuri wannan bayanin na da kai da su Saidi Badamasi eh kai da Saidi Jinar eh, Zaki da ragun da kun yi shi ta kasa da yafi. Okay, to ba. na sani, na sani. Na gode sosai. Sannan sai zaki akwai zancen criteria na judges. Criteria na judges su ma ba mu dauko ba. Eh criteria na judges sa'annan naga eh, mufti ya yi fira da ni da safin ga insha Allah da naso su ma an bar su kan layi sakankanin su su yi zancen su amma in ka yi ya maybe minti biyu ka yi zancen ka mu gani Okay, eh, a guguje ka ce din ba kamar yadda aka saba tun farko ba. Eh, a ba, eh. To, muna jin ka. Yawa, wannan faya din, eh, wannan din an cire ka cire abubuwan da za a duba. kuma gaba ɗaya ba su ci abubuwa guda biyar ba na farko general content ɗin abubuwan abin da mutum zai gabatar za a duba shi abin yana da relevance yana da amfani ne muhimmancinsa da sauransu na biyu kuma wisdom ne ilimin da ke cikin wannan abin shi ma wani yana da maki biyar wancan general content din yana da maki bakwai sannan na uku kuma akwai time management wannan board tana so ta zauna time ɗin kila ya kai minti goma in ya tabbata zuwa wannan an jima za a wannan ne ce to ya kake managing din time ɗinka shin ka kai wuri 11 12 minutes kana presenting din kala ɗinka ko kuma ka yi yes irin 5 4 minutes ko kuma ka yi time ɗinka irin zuwa 9 10 8 minutes irin ka ci time ɗinka yadda ya kamata shi ma wannan yana da makinsa sannan akwai question question ɗin da za a ma idan ka iya ka bada amsa over 3 ne in ka bada amsa excellent ne za a baka 3 ɗin ko kuma normal a baka two in kuma baka ci ba ma zero ko kuma one depending on the render so wa'annan su ne criteria din da za a duba ba kawai za a saki makin bane 20 din an split din sa zuwa gida biyar insha Allah masha Allah mun gode sosai mun gode mun gode mun gode eh insha Allah za mu ajiye su kenan mu zo da eh, sarauta ya hankuri last last time da bari bari ajiya zima man sa eh eh muna duka like yanzu na judges nan ba za su sai a kai sai su ce man na baka 8 ko na baka 20 ko ka ci 20 nan gaba ya ba amma an ce ko ni point by point duka har a gama a kare a ce ok yanzu ka sa sam total of 18 or ka sam 2020 20 ka duka. yasa abin mm-hmm. akwai rufe mu ko mun gode sannan mun gode da wanda suka taimaka da wannan program har ya kai inda ya kai Allah ya biya ku dukan ku sannan da malumman mu sannan da malumman da guda biyu suka tare da ni mm-hmm. Allah ya saka ku suka Allah sa ka bi gaskiya ko ku ku fi da yaran da suka fi wanda kuka zo da su a yanzu insha Allah insha Allah to mun gode mun gode mun gode to mun ajiye je mun ajiye board members ajiya zi maman sa'ad na ki sanda zuwa Faruk eh, Natal na gan yi to jama'a ina gani za mu fara zuwa da da ban sani ba jama'a ya kuka gani kuna gani mu fara Allah kiyaye ka yarima yarima sanda zuwa jama'a ya ku gani viewers mu fara interview yaran makaranta sannan mu zo da malluma ko dai a'a mu fara zuwa da malluman nan mu ji zancen su ina e, ni dai to me na vote mu fara zuwa da yaran makarantar nan candidates mu nan na ganka Perry Perry Perry na ganka eh ni na vote mu fara zuwa da candidates nan mu fara zuwa da su eh Ibn Ahmed Abdullah na ganka jama'a in kuna so mu fara zuwa da candidate nan ku zana mini yes she mu fara zuwa da candidate nan in kuna so mu fara zuwa da su first she ku zana mini yes ya so mu fara zuwa da su hajiya madash na ganki da zuwa eh in kuna so mu fara zuwa da candidate nan she ku zana mini yes in ga in kuma mallumma ne she Eh, to na ajiya eh, hajj eh, kamaru bello wai mu fara zuwa da candidate eh to ga shehu na shehu na gaba daya Allah kiyaye mini kawai mu fara zuwa da yaran makaranta da farko to yaran makaranta ina gani mun fara zuwa da ajiya amina ah, ina zuwa ajiya aisha ajiya aisha ita ne network ta bai da kyau ajiya aisha yusuf from uh, oh, carlos carlos ajiya habib muhammad na ganka yi sanda zuwa bai gidana to shehu na malami na malam azo mu fara zuwa da eh, yaran makaranta ajiya aisha yusuf za mu fara zuwa da ita from abuja nigeria tana stand for nigeria interwin to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa wa ta'ala wa so na ga kamin mu magana na ga cewa kamar yau alhamdulillah kamar networking ki ya tsaya ba kamar kullum ba To, ya sunanki daga ina muke kiranki shine farkon ka'idan mu.